መልካም እንደምን አላችሁ? እሺ ሁሉ ሰላም እንጀምራለን። አሁን circuit develop እናደርጋለን። ከዛ በፊት electricity ን define አድርገናል። what electricity mean electricity is what deals about electrons electron in motion ኤሌክትሮን ኢን ኦር አትረስት ኦኬ። ስለዚህ ኤሌክትሮን ምንድን ነው የሚለውን ነው የሚያጠናው electricity ብለናል። ስለዚህ ኤሌክትሪክሲቲ electron in motion ነው ወይም ደግሞ electric electron in at rest condition ነው። so ባለፈው አይተናል፣ ይህንን definition አይተናል። አሁን circuit በመስራት simple circuit በመስራት electron in motion እንዴት ነው move ሲያደርግ ምን ይፈጠራል እና conventional current ኡ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው የሚለውን value እያየን እና ደግሞ ቮልቲሜትር ኮነክት እናደርጋለን። ቮልቲሜትር ኮነክት የሚያደርገው እንዴት ነው? ፖዚቲቭ ተርሚናሉ ፖዚቲቭ ተርሚናል ኦፍ ሬዚስተር ዊዝ ፖዚቲቭ ተርሚናል ኦፍ ቮልቲሜትር ኤንድ ኔጌቲቭ ተርሚናል ኦፍ ሬዚስተር ዛት ኮነክት ዊዝ ኔጌቲቭ ተርሚናል ኦፍ ዘ ቮልቲሜትር ኤንድ ቮልቴጁን ሜዥር ለማድረግ የሴሉን ቮልቴጅ ሜጀር ለማድረግ ብንፈልግ positive terminal of cell that connect with positive terminal of voltmeter and positive negative terminal of cell that is connect with negative terminal of that voltmeter and ammeter ደግሞ እንዴት connect ይደረጋል? ammeter ኡ negative ከ positive ጋር positive ከ negative ጋር ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ተርሚናል ኦፍ ዘ ሴል ዛት ኮኔክት ዊዝ ዋት ፖዚቲቭ ተርሚናል ኦፍ አሜትር ነው ማለት ነው የሚሆነው። እሺ በዚህ ልክ እያንዳንዱን እናያለን። አሁን simple circuit ለመስራት this wire and length of wire ለዚህ extend ማድረግ እንችላለን። በምንፈልገው ልክ ኮነክት እናደርጋለን። እችኛዋ joint ናት ማለት ነው፣ ኮነክት ማድረግ የሆናት ለዚህ software so በዚህ ልክ እናደርግና አንድ cell simple circuit ስለሆነ አንድ ሴል ኮነክት ብናደርግና ቮልቴጅ እዚህ አሁን አንድ ነጥብ አምስት ላይ set እናረጋለን። ከዚህ በኋላ ሌላ ገመድ እንጠቀምና ከዛ lamp ደግሞ ወይም bulb እንወስዳለን። ከዛ ዩዝ ስዊች ከዛ ስዊቹን አገናኘው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ resistor ወይም ይሄ load አስር ohm አለው። ስለዚህ እኔ በቀላሉ ሊበራልኝ ሁለት ohm ያለውን ልጠቀም። ይህንን on ሳረገው switch ምንድን ነው purpose ኡ? on off ነው ማለት ነው ኦን ኦፍ ሰርኪት ከረንት ፍሎ እንዲያደረግ ና እንዲቋረጥ የሚያደርግ ወይም ኤሌክትሮን flow እንዲያደረግ ወይም እንዲያቆም የሚያደርግ ማለት ነው ነው ዲስ ኢዝ ኔጌቲቭ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ቻርጅድ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ቻርጅድ ናቸው ስለዚህ electron flow እያደረገ ነው ማለት ነው okay ስለዚህ electron negative flow እያደረገ ወደ positive terminal of battery ይገባል ከዛ በ negative ይወጣና በ wire ኡ ውስጥ አድርጎ ለዚኛው bulb light እንዲያገኝ bulb ኡ light እንዲያገኝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ value እና ቅድም set out ያደረግነውን value እናገኛለን ማለት ይሄ ዜሮ ማለት እዚህ ገመዱ ውስጥ ምን የለም ማለት ነው፣ resistance የለም ነው። ምንም አይነት resistance የለም ማለት ነው። okay ይሄ 1.5 ቮልት ሴሉ ሲሉ የያዘው power ነው ማለት ነው። okay ይችኛዋ resistance ኧ ደግሞ ሁለት ohm resistance አለው ነው ሁለት ohm resistance አለው ስለዚህ እስቲ አሁን ይሄ simple circuit ይባላል። ሁሉም ነገር አለው። ምን አለው? wire አለው፣ ከዛ ስዊች አለው፣ ከዛ ደግሞ ምን አለው? bulb ወይም load ምንለው አለ፣ ከዛ ደግሞ cell electromotive force force አለን፣ electromotive force አለ ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ conventional current direction ኡ ደግሞ ኦፖዚቱ the electron flow direction that is conventional current flow direction is negative to the electron flow direction ስለዚህ አሁን current flow እያደረገ ነው ይሄ direction ኡ የ current direction ነው የቅድሙ direction ደግሞ የ electron flow direction ነው ይኛው current direction ነው ማለት ነው current direction ነው ስለዚህ እነዚህን ይህን ምን ያህል current flow እያደረገ ነው የሚለውን ለማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ conventional ነው። ይሄ ደግሞ electron flow direction ነው ማለት ነው። so ይሄ ኤሌክትሮን የገባው ልክ ነው የሚወጣው ማለት conventional ኡ በዛው ልክ ነው ወደ ውጭ የሚወጣው ይታያል። ወደ ውጭ የሚወጣ ነገር እነዚህን እና ወደ ውጭ የሚወጣውን እናያለን። ወደ ውስጥ የሚገባውም ደግሞ ኤሌክትሮኑ ወደ ውስጥ ይገባል። በዚህኛው በ negative direction opposite direction of conventional current direction። ስለዚህ ይሄ ነው ኤሌክትሮን የምንለው ማለት ነው flow electron in motion እየሄደ ነው አይደል ኤሌክትሮኖቹ እየሄዱ ነው አይደል ያ ዳት ኢዝ ኤሌክትሮን ኢን ሞሽን ዳት ኢዝ ኤሌክትሪክ ሲቲ ይሄ ነው ስለዚህ አሁን ቮልቲሜትር እንዴት ኮነክት ይደረጋል የምለውን እኔ እነዚህ ተርሚናሎቹ ናቸው አገናኘሁኝ አንዱን ተርሚናል ሁለተኛው ስንት measure አረገ አንድ ነጥብ አምስት ቮልት አያችሁ እዚህ ውስጥ ያለው ስንት ነው ስንት ነው አንድ ነጥብ አምስት ነበረ እዚህ voltmeter ኡ በምን ያህል measure አረገ በአንድ ነጥብ አምስት measure አረገ እችን አሁን ደግሞ እንደገና የ load ኡን ወይም የሬዚስተሩ ቮልቴጅ ምን ያህል ነው negative አንድ ነጥብ አምስት positive ቢሆን output አለው out flow እያደረገ ነው ወይም ደግሞ ይህን ያህል ቮልት okay develop እያደረገ ነው ማለት እንችላለን። ይሄ ግን negative የሚለው እየተጠቀመ እንደሆነ ነው። ዩዝ ኔጌቲቭ 1.5 ቮልት ኦር ኢዝ ዩዝ 1.5 ቮልት ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ቦታዎችን ግን ብንለካ ምን ሊሰጠን ይችላል? ዜሮ ዜሮ ቮልት። ስለዚህ ገመዱ ምንም አይነት resistance የለውም ማለት ነው። እዚህ እንዳያችሁት ይህን አምጥተን እዚህም ብናደርግ ዜሮ ነው። ይህን አምጥተን አሁንም እዚህ ብናደርግ ዜሮ ነው። ይህን አምጥተን እዚህም ብናስቀምጥ ምንድን ነው ዜሮ ቮልቴጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ገመድ ውስጥ ምን የለም ማለት ነው፣ ሪዚስታንስ የለም ማለት ነው። ገመድ ውስጥ ሪዚስታንስ የለም ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ አሜትር ኮነክት እናድርግ። እችን ስዊቿን ላጥፋትና እዚህ ጋር አሜትር ኮነክት ላርግ። ammeter አሁን ደግሞ ኮነክት ያደረገው አያችሁ በምንድን ነው እቺ ኔጌቲቭ ተርሚናል ናት ከ positive terminal ጋር እቺ ደግሞ ይሄ የዚኛው የ cell ኡ positive terminal ከዚኛው negative terminal ጋር connect ያደርጋል ማለት ነው connect ያደርጋል ስለዚህ የሁለቱም connection ይለያያል ያኛው ኢን ፓራሌል ነው ይሄኛው ደግሞ ይህን ammeter ኡ in series connect ያደርጋል ቮልትሜትር ኢን ፓራሌል ኮኔክት ያደርጋል okay እዚህ አሁን ያገኘነው ሪዚስተንስ ስንት ሆነ ማለት ማለት current ኡ ስንት ሆነ ማለት ነው zero point seven five አሁን የዚህን ሪዚስታንስ ብቀንስ brightness ኡ ይቀንሳል ይጨምራል brightness ኡ ይጨምራል አያችሁ brightness ኡን ወይም ደግሞ current flow ኡ ይጨምራል ማለት ነው current flow ኡ ይጨምራል okay ስጨምር ደግሞ ይቀንሳል ስለዚህ Ohm's law ምንድን ነው የሚለው Ohm's law mean to be calculating what the resistance resistance is equals to voltage over current ወይም current is equals to voltage over resistance ይሆናል ማለት ነው። እስቲ current ኣችንን ለማግኘት እዚህ ammeter ኡ ምን ያህል measure ያደርጋል ብሎ የሚለውን ለማግኘት ቮልቴጃችን ስንት ነው? አንድ ነጥብ አምስት ሪዚስታንሱ ስንት ነው? አንድ ነጥብ አምስት አንድ ነጥብ አምስት ሲካፈል ለአንድ ነጥብ አምስት አንድ አምፔር ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ አንድ አምፔር ስሮ አውት ዘ ሰርኪዩት ነው similar ነው similar ነው። ስለዚህ እስቲ በዚህ connect ላርግ እዚህ ጋር አንድ አምፔር እዚህ ጋር አንድ አምፔር any point of the circuit ሊሰጠኝ የሚችለው current ስንት ነው? አንድ አምፔር ነው ማለት ነው። አንድ አምፔር ነው። okay ስለዚህ ይህ ነው አሁን already አንድ circuit ሊይዝ የሚችላቸው ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን አይተናል ማለት ነው። አንድ አምፑል ወይም አንድ circuit simple circuit ምን ሊይዝልን ይችላል? ምን ሊይዝ ይችላል? ስዊች ይይዛል። ገመድ አለው፣ wire አለው፣ ከዛ load አለ ወይም ደግሞ resistance ወይም light bulb አለ ከእንደገና ደግሞ ምን አለ ቮልቴጅ አለን ወይም ደግሞ electromotive force አለ ባትሪ አለን ማለት ነው እነዚህ ሶስትና አራት ነገሮች ካሉን okay አንድን circuit ምን ማድረግ እንችላለን develop ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በሚቀጥለው እስቲ ደግሞ ምን እናያለን ኦኬ ሪዚስታንስ ኢን ሲሪስ ደግሞ ኮነክት አድርገን እናያለን ማለት ነው ከዛ በመቀጠል እያለን ሬዚስታንስ ኢምፓራለል የእነሱን ቮልቴጅ እያንዳንዳቸውን voltage current ደግሞ እየለካን በ ammeter እና በቮልቴጅ እየለካን እናያለን እሺ እንቀጥል ከዛ አሁንም wire develop አረጋለሁኝ and be connect። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ልሰራ ማስበው ማለት ነው resistance in series resistance in series እንደምታዩት resistance ኣችንን በዚህ ልክ እናገናኝ in series እሺ ሁለት ይበቃኛል ሁለቱም in series ነው የተገናኙት እዛ እንችላለን። ከዛ የቅድሙን አይነት ሴል ልስጠውና ቮልቴጁን እንድቀንስ ልኝ ላልክ አንድ ነጥብ አምስት ቮልት ከዛ ስዊች ያስፈልገኛል። ስዊች መላገናኝ ይሄ በምንድን ነው connect ያደረገው? በ series ነው ማለት ነው። resistance in series ሌላ አንድን ብንጨምር እዚች ጋር እችን ለማላቀቅ ላቅልኝ ብዬ ሌላ አንድ ሬዚስታንስ ልጨምር እችንም ቦታ ላቅልኝ ልበለውና እንደዚህ አድርጌ በአንድ ገመድ አንድ ሌላ ሬዚስታንስ ሶስተኛ ሬዚስታንስ አምጣ ከይታየላ በኋላ አንድ ገመድ እዚህ ጋር ያስፈልገኝ ልክ ኮንክት አላችሁ አያችሁ the three ዳት ኮነክት ኢን ሲሪስ። ስለዚህ የእያንዳንዳቸው uh, እሁ ወይም ደግሞ resistance ኡ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ለእኔ እስቲ አንድ ነጥብ አምስት ወይም አንድ አንድ ይሁን አንዳንድ resistance ኣቸው አንዳንድ ቢሆን አንዳንድ ቢሆን ሁሉም እኩል ቢሆኑ ብዬ ላስብና ይሄ አንድ ነው value አንዳንድ ohm ናቸው እና ይሄ ደግሞ አንድ ነጥብ አምስት ቮልት ነው። ስለዚህ ይህን on ባረገው ምን ያደርጋል? okay current flow እያደረገ ነው ወይም ደግሞ electron flow እያደረገ ነው። then again light up አድርጓል ማለት ነው። light up አድርጓል። ስለዚህ በዚህ ልክ እናያለን። so ቮልቴጃቸውን ደግሞ እንለካ። ቮልቴጁ የሴሉ ቅድም እንደለካ ነው። በዛው በተመሳሳይ ይለካልኛል። አንድ ነጥብ አምስት አሁንም ከዚህ ገመድ እስከዚህኛው ገመድ ብለውም ስንት ምን ያህል ነው pull ያደረገው አንድ ነጥብ አምስት ማለት ነው። ማለት በዚህ ውስጥ ያለው total circuit total voltage ኡ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የለካው ቅድም ዜሮ ነበር አይደል? በዚህ ውስጥ ምንም አይነት ቮልቴጅ የተጠቀመ ነገር የለም ነው ቅድም ያየ ነው። አሁን ግን እዚህ ስንት ሶስት አለ። ስለዚህ ሶስቱን ቮልቴጅ ሶስቱ ቮልቴጅ አፕ አድርጎ ነው የሚሰጠኝ ማለት ነው። ቮልቴጅ ኢን ሲሪስ ቪ1 ቪ2 ቪ1 ፕላስ ቪ2 ፕላስ ቪ3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ voltage across switch ላይ ስንት ነው? ዜሮ ነው። እያችሁ ስዊቹ ምንም አልተጠቀመም እንደ ቅድሙ ገመዱ ይሄም ዜሮ ምንም አልተጠቀመም። አሁን የተጠቀመው የትኛው ነው? ይሄኛው ሬዚስታንስ ይሄ ሬዚስተር ሬዚስተር ስንት ተጠቅሟል? ተጠቅሟል ዜሮ ፖይንት ፋይቭ የሬጂስተር 0.5 እዚህ ገመድ ነው ምንም ነገር የለም ዜሮ ነው ከዛ ደግሞ እዚህ ስንመጣ 0.5 አሁንም ከዚህ እስከዚህ ገመድ ነው ምንም ነገር የለም አሁንም እዚህ ጋር ስንመጣ 0.5 ስለዚህ ስንት 0.5 አለ ማለት ነው 3 0.5 አለ 0.5 ታይምስ 0.5 ፕላስ 0.5 1 ዋን ፕላስ ዜሮ ፖይንት ፋይቭ ዋን ፖይንት ፋይቭ ስለዚህ ቮልቴጅ ኢን ሲሪስ ቶታል ቮልቴጃችን ምን ይሆናል V one plus V two plus V three ይሄ የተጠቀመው V one R one የተጠቀመው ምን አለን ቮልቴጅ አለ R two የተጠቀመው ቮልቴጅ አለ R three የተጠቀመው ቮልቴጅ አለ እነዚህ ሶስቱ ተደምረው ከዚህ ከሴሉ የወጣው ቮልቴጅ ማለት ነው okay ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው current ኣችንስ current ኣችን ምን ይሆናል? current through the circuit in series ምንድን ነው? constant ነው። ስለዚህ constant ከሆነ ያው እንዴት እንደሚገናኝ በአንዱ ላሳያችሁና እዚች ጋር ችላ አቋርጣት ችላ አቋርጣትና current እንዲለካልኝ ሜትሩን በዚህ ልክ አገናኘሁት። ስለዚህ on ሳርገው እዚህ ጋር ስንት ነው ማለት ነው ፍሎ ያደርገው 0.5 0.5 0.5 0.5 ስለዚህ እዚህ ውስጥ እንዳለ ያለው ከረንት 0.5 ነው ማለት ነው። አየች እዚህ ውስጥ አየች እዚህ ውስጥ እዚህ ውስጥ ይታያል zero point five እንዳለ zero point five ነው ማለት zero point five ነው መጀር ያደርገልን ማለት ነው so current ኣችንን አገኘን zero point five ነው እና ቮልቴጁ ስንት ነው one point five total ቮልቱ በ R one ውስጥ ያለው ቮልቴጅ ስንት ነው? 0.5 ቱ ላይ ውስጥ ያለው ወይም R two የተጠቀመው ቮልቴጅ ስንት ነው? 0.5 አር ስር የተጠቀመው ቮልቴጅ ስንት ነው? 0.5 ስለዚህ sum up ኡ ስንት ይሆናል? አንድ ነጥብ አምስት ቮልቴጅ ነው ማለት ነው የሚሆነው። okay ስለዚህ current እንዴት መጀር ይደረጋል? ቮልቴጅ እንዴት መጀር ይደረጋል? በ series connection ከረንቱ ምን ይሆናል? constant ሆነ ማለት ነው። constant ነው በየቦታው ስንት ነው? 0.5 ኮንስታንት ነው። okay ታየ constant ነው እና ቮልቴጅስ ቮልቴጅ ደግሞ ኢን ሬጂስተር ሰም አፕ ቶታል ሬጂስተር ቶታል ከረንቱ ምን ይሆናል? total ከረንቱ ምን ይሆናል? total ቮልቴጁ ምን ይሆናል? ቪ1 ፕላስ ቪ2 ፕላስ ቪ3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ total ከረንቱ ደግሞ ምን ይሆናል? ዘ ሴም ኢትስ ኮንስታንት ኢትስ ዘ ሴም ይሆናል። total ሬዚስታንስ ውስጥ total ሬዚስታንሱን እንዴት እናገኛለን? total resistance equals to R one plus R two plus R three ስንት ነው? አንድ ስደመር አንድ ስደመር አንድ ሶስት አይደል? ሶስት ቮልቴጁ ስንት ነው? አንድ ነጥብ አምስት ስለዚህ ከረንታችንን ለማግኘት ከረንት ይዙ ኳልስቱ ቮልቴጅ ኦቨር ሪዚስታንስ ቮልቴጃችን አንድ ነጥብ አምስት ነው ሲካፈል ለሶስት zero point five ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ጻፉልኝ። ጥሩ ያገናኘው ይመስለኛል። እንደሚታያችሁ ይሄ የ current direction ነው ማለት ነው። current flow እያደረገ ነው። ኤሌክትሮን flow እያደረገ ነው ማለት ነው። okay እሺ፣ ደግሞ ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። በሚቀጥለው ደግሞ ፓራሌል ሬዚስተንስ ኢን ፓራሌል ኮኔክት እናደርጋለን። እሺ፣ አሁን ደግሞ የመጨረሻ ሬዚስተንስ ኮኔክትድ ኢን ፓራሌል Okay. ይሄ በ parallel ነው ያገናኘው ያለሁት ማለት ነው። resistance in parallel كذا voltage supply كذا switch لاركلت زي ስለዚህ ይሄ ቮልቴጅ አሁን ስንት ነው? ሶስት ነው ዘጠኝ ነው። ስለዚህ እኔ አሁንም በአንድ ነጥብ አምስት ልሞክርና ከዛ እናሳድገው አይሻልም? አንድ ነጥብ አምስት ሬዚስታንሶቹም አስር አስር ናቸው። ስለዚህ እኔ አንዳንድ ohm ይሁንልኝ ዘንድ አንዳንድ ከዚህ በኋላ on ባረገው በአንድ ነጥብ አምስት ቮልት እነዚህ ሶስቱ ሬዚስታንሶች በአንድ ሆም ያላቸው ሬዚስታንሶች ሬዚስተሮች ምን ይሆን ሊበሩ ሊበሩልኛል ወይ የሚለውን ነው ማየው ማለት ነው። አያችሁ ይበራል። ስዊቹን ባላቀው ይቆማል። ኤሌክትሮን flow እያደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቮልቴጁን ብጨምር ምን ይሆናል? ቮልቴጁን ልጨምር እስቲ ሶስት ላርግ። አያችሁ ፍጥነቱ ጨመረ ማለት ነው። ብራይትነሱ የሬዚስተሩ brightness ጨመረ የላምፑ brightness ማለት ነው። አያችሁ ስለዚህ እኔ አሁን በአንድ ነጥብ አምስቱ ልጠቀም በአንድ ነጥብ አምስት ልጠቀም። እሺ በአንድ በአንድ ባትሪ አንዳንድ ohm ያላቸው አንዳንድ ኦም ሬዚስታንስ ያላቸው ላምፖች በዚህ ልክ ሊበሩልኝ ይችላሉ። ኤሌክትሮኑ ደግሞ በዚህ ልክ ሊፈጥን ይችላል ማለት ነው። okay እዚህ value ያስቀምጥልኝ አንዳንድ ohm 1.5 ቮልት። አሁን ምን ምን እናርግ? በየሬዚስተሩ ያለውን ቮልቴጅ እንለካለን። መጀመሪያ ሴሉ ምን ያህል ቮልቴጅ ይዟል? አንድ ነጥብ አምስት ስለዚህ በዚህ ሄዶ ተመልሶ ሲመጣ ያለውም ስንት ነው? አንድ ነጥብ አምስት ነው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ይችኛዋ የመጀመሪያው resistor ስንት ትይዛለች? አንድ ነጥብ አምስት ለምን? ቦልድ ቮልቴጅ ኢን ፓራሌል ኮኔክሽን the resistor ኮኔክትድ ኢን ፓራሌል the ቮልቴጅ አክሮስ the, the ኢዝ ፓራሌል ዘ ሴም ኮንስታንት ነው የሚሆነው ማለት ነው constant ነው ስለዚህ ሁለተኛው እንደዚሁ ይሰጠኛል ተመሳሳይ ቫሉ ይሰጠኛል አንድ ነጥብ አምስት ይታያል ነጥብ አምስት አሁንም ሌላኛው ይችኛዋን ሶስተኛው resistor አገናኝቼ ቮልቴጁን ንገረኝ ብለው ስንት ሰጠኝ አንድ ነጥብ አምስት ቮልት ሰጠኝ ማለት ነው በጣም አሪፍ ስለዚህ ቮልቴጅ across the, the circuit in a parallel uh, connection the resistor connected in parallel ቮልቴጃችን ስንት ነው ማለት ነው? constant ነው። የወጣውን ያህል ቮልቴጅ ነው የምናገኘው ማለት ነው። የወጣው አንድ ነጥብ አምስት ነው። በየሬዚስተሩ ውስጥ ያለው ቮልቴጅም ተመሳሳይ ቮልቴጅ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከረንቱስ ምን ይሆናል ደግሞ የሚለውን እኔ እስቲ ከረንቱ ምን ያደርጋል? current በዚችኛዋ ብንጠቀም ከረንቱ አሁን እዚች ጋ ያለው ይለያል። ባይዘ ሁሉ በየቦታው ያለው current ይለያል። እዚህ አሁን አራት ነጥብ አምስት ይህንን እንደ total current መውሰድ እንችላለን። እዚህ ውስጥ ያለው ይለያል። እዚህ ውስጥ ያለው እዚህ ውስጥ ያለው ይለያል። እያንዳንዱ ውስጥ ያለው current ይለያል ማለት OK ስንት ሆነ አሁን እዚህ ሶስት እዚህ ከዚህ እስከዚህ አራት ነጥብ አምስት ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ወዴት ሄደ? አንዱ ወደዚህ ተን አንዱ ወደዚህ ወደ ሁለት ቦታ ከፈለው ማለት ነው። እዚህ አራት ነጥብ አምስት ካለ እዚህ ጋር ሶስት ካለ የቀረው ስንት ነው? አንድ ነጥብ አምስት ስለዚህ እዚህ ይሄኛው የተጠቀመው ይሄኛው ቮልቴጅ የተጠቀመው ስንት ነው? አንድ ነጥብ አምስት ነው ማለት ነው። ይታያል። ረንቱ አንድ ነጥብ አምስት ነው። ስለዛ ነው አንድ ሆም የሆነው። voltage over current ምን ይሰጠናል? resistance ይሰጠናል። ቮልቴጁ አንድ ነጥብ አምስት ነው። current ኡ አንድ ነጥብ አምስት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል? አንድ ይሆናል። ወይም ደግሞ አንድ ነጥብ አምስት ሲካፈል ለአንድ ስንት ይሰጠናል? አንድ ነጥብ አምስት ይሰጠናል ማለት ነው። ከእንደገና ይሄኛው ወደዚህ ሶስት ሄዷል። አሁን ሶስት ሄዷል። የሆነ ያህል ወደዚህ ሄዷል። የሆነ ያህል ወደዚህ ሄዷል። ስንት የሚሄድ ይመስላል? ወደ ላምፑ ስንት ይሄዳል? አንድ ነጥብ አምስት ወደዚህ ስንት ይሄዳል? አንድ ነጥብ አምስት ስለዚህ ሶስትን ሁለት ቦታ ከፈለው ማለት አንደኛው አንድ ነጥብ አምስት ለላምፑ አንድ ነጥብ አምስት ደግሞ ለገመዱ ስለዚህ የገመዱ አንድ ነጥብ አምስት ከእንደገና እዚኛው ላምፕ ውስጥ ስንት ገባ ማለት ነው ከዚህ ዞሮ አንድ ነጥብ አምስት ገባ ስለዚህ እዚህ ውስጥ አንድ ነጥብ አምስት አለ እዚህ ውስጥ አንድ ነጥብ አምስት አለ እዚህ ውስጥ አንድ ነጥብ አምስት አለ ወደዚህ ሶስት ሄዷል ወደዚህ አንድ ነጥብ አምስት ገብቷል ወደዚህ አንድ ነጥብ አምስት ሄዷል ስለዚህ ሶስት ለሁለት ተከፈለና አንድ ነጥብ አምስት አንድ ነጥብ አምስት እዚህ ጋር አንድ ነጥብ አምስት ያለው ሌላ junction ወደዚህ ስለሌለ ያለውን ሁሉ ለዚህኛው resistance ይሰጣል ይሄኛው resistance ስንት ተጠቀመ ማለት ነው አንድ ነጥብ አምስት ቮልት ስለዚህ ይሄም ራሱ አንድ ነጥብ አምስት እስከዚህ ድረስ አንድ ነጥብ አምስት ነው አንድ ነጥብ አምስቱ ገባ ከዛ በኋላ ከዚህ ደግሞ የሚወጣው አንድ ነጥብ አምስት አለ አንድ ላይ ተደምሮ እዚህ ይታያቸዋል ከዚህ የሚገባ አለ ከዚህም የሚገባ አለ እዚች ጋር ስንት ይሆናል ማለት ነው ሶስት ይሆናል አያችሁ ከዚህና ከዚህ የሚመጣው ማለት ነው። ከዚህ ከላምፑና ከዚህ ወይም ከዚህ ወደዚህ የገባውና ከዚህ ወደዚህ የገባው አንድ ላይ ሶስት ይሆናል። እቺ እስከዚህ ድረስ ሶስት ይሆናል። አሁንም ከላምፑ የሚወጣው ከረን ኤሌክትሮን አለ። እሺ ያ ኤሌክትሮን አንድ ነጥብ አምስት ነው። አሁንም እዚህ ሶስት አለ አንድ ላይ አራት ነጥብ አምስት አራት ነጥብ አምስት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያሉት አራት ነጥብ አምስት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አይተናል እያንዳንዱን ነው ያየ ነው ስለዚህ የሚሰጠን value ምን ያህል እንደሆነ ያው ማወቅ እንችላለን ማለት ነው total resistance ኣችንን አሁን total voltage ኡ ስንት ሆነ total voltage ኡ ያው አንድ ነጥብ አምስት ነው total voltage ኣችን ምክንያቱም እዚህ output ያደረገው አንድ ነጥብ አምስት ስለሆነ total current ኡ ስንት ነው total current ኡ አራት ነጥብ አምስት ነው ስለዚህ የገባው አራት ነጥብ አምስት ፍሎ ኦፍ ኤሌክትሮን አራት ነጥብ አምስት አምፔር ነው የወጣውም አራት ነጥብ አምስት አምፔር ነው ማለት ነው። ከዛ resistance ኡ ደግሞ one over R total is equals to one over R one plus one over R two plus one over R three አንድ ሲካፈል ለአንድ አንድ ነው። አንድ ሲካፈል ለአንድ አንድ ነው። አንድ ሲካፈል ለአንድ ስንት ነው? አንድ። ስለዚህ አንድ ሲደመር አንድ ሁለት፣ ሁለት ሲደመር አንድ ሶስት ስለዚህ one over R total is equals ቱ ሶስት R total ኣችን one over three one over three ይሆናል ማለት ነው inverse ኡን ስንሰራለት ስለዚህ total resistance ኣችን ደግሞ ስንት ሆነ ማለት ነው one over three one over three ስለዚህ ለዚህ ነው one over three እዚህ total resistance ኣችን one over three ቢሆን voltage ኣችን one point five ቢሆን current ኡን ለማግኘት በምን ምን እናደርጋለን ማለት ነው 3 ታይምስ 1.5 that is 4.5 ይሆናል ማለት ነው። መልካም ልጆች፣ በዚህ ልክ ተማሪዎች፣ በዚህ ልክ እንዴት connect እንዳደረግን አይተናል እና ደግሞ measure አድርገን ደግሞ አይተናል። voltage ን measure አድርገን አይተናል እና ደግሞ አሜት በ ammeter ደግሞ current ን measure አድርገን አይተናል እና connection ኑን አይተናል። አሁን ደግሞ በሚቀጥለው አሁን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ምን እናያለን? cell connection in series እና cell connection in parallel እናያለን ከዛ በኋላ እሺ ደግሞ አሁን ደግሞ ሴሎችን ደግሞ እናየን ሶስት ሴል እያንዳንዱን ያው normal የምናውቀው አንድ ነጥብ አምስት ስለሆነ እዚህ ግን by default ዘጠኝ ነው እየሰጠን ያለን። እሱን ነው እየቀነስኩ ያለሁት ነጥብ አምስት ከዚህ በኋላ ቮልቴጁን ነው ሜዠር ማድረገው እዚህ value ስንት ነው በ series voltage series ምንድነው V one plus V two plus V three። ስለዚህ ይሄ አሁን በሲሪስ ስለተገናኘ አንድ ነጥብ አምስት ስደመር አንድ ነጥብ አምስት ስደመር አንድ ነጥብ አምስት ስንት ይሆናል ንገሩኝ አራት ነጥብ አምስት አራት ነጥብ አምስት ከእንደገና ደግሞ እስቲ ደግሞ በፓረለል ደግሞ እዚህ ጋር ላገናኝ በፓረለል ደግሞ ባገናኝ አሁንም እያንዳንዱን ነጥብ አምስት ነጥብ አምስት እዛ አንድ ነጥብ አምስት ላርግ ማለት ከዛ በኋላ ኮነ ከዚህ በኋላ ያው እነዚህን ጫፎች ቮልቴጃቸው ስንት ፍሎ ያደርጋል የሚለው መገመት ነው። እስቲ ማን ነው የሚነግረኝ ስንት ሊሆን ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? ይህን ላላቅቅና እዚህ ገናኝቼ እኛውንም ስንት ነው እንደ ቅድሙ አራት ነጥብ አምስት ይሆናል። ገምቱ እስቲ ስንት ይሆናል? አንድ ነጥብ አምስት አንድ ነጥብ አምስት ይህ ማለት በ parallel ስለተገናኙ በዚህም በዚህ በዚህ ውስጥ የሚያልፈው ቮልቴጅ አንድ ነጥብ አምስት ነው። ይህ ማለት ይህኛው ሲያልቅ ብቻ ነው ይህኛውን መጠቀም የሚችለው። ይህኛው ሲያልቅ ደግሞ ይህኛውን ይጠቀማል ማለት ነው። it's use for long time long time። ስለዚህ ለረዥም ጊዜ መጠቀም የምንችለው በአንድ ነጥብ አምስት ቮልት ነው ማለት ነው። ይሄ ግን አጭር ጊዜ ሊሆን ይችላል። እስኪያልቅ ድረስ አራት ነጥብ አምስት ቮልት ይኖረዋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው ልጆች። በዚህ ልክ ተማሪዎች በዚህ ልክ ላቡን ሰርተናል ማለት ነው። በጣም ብዙ ላብ ነው የሰራ ነው፣ ብዙ እውቀት ነው ያገኘ ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ከፍ አድርጌ ደግሞ ያለውን አሳያችኋለሁ። ይህ ማለት ሪዚስታንስ ዋይር ሪዚስቲቪቲ ዋይር ሪዚስቲቪቲ ሌንግዙ ሲጨምር area ው ሲጨምር ሪዚስቲቪቲው ሲጨምር ያለውን ለማየት ይህንን እንጠቀማለን። ይህኛውን ደግሞ ባትሪ internal resistance የባትሪው internal resistance ኡን አሁን ዜሮ አድርገን የሰራ ነው። ስለዚህ ደግሞ ከፍ ስል ውስጡ ያለውን resistance internal resistance በመጨመር ወይም በመቀነስ ያለንን የቮልቴጅ መጠን calculate ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚሆነው ለአስረኛ ክፍሎች ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ይህንን ደግሞ ይዤ እቀርባለሁኝ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አሪፍ ጊዜ እንደሆነ አምናለሁ። ይህንን subscribe በማድረግ share በማድረግ እንዲሁም ደግሞ like በማድረግ እንድታበረታቱ እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ዛሎት ስቱዲዮ ቻናል ነው። ዛሎት ስቱዲዮ ቻናል በፊዚክስ ላብና በፊዚክስ conceptually ፊዚክስን በሚመለከት problem ኦችን solve በማድረግ እንዲሁም በ lab የተደገፈ ትምህርቶችን በኮምፒውተር lab ወይም virtual lab virtual virtual virtual lab በመጠቀም እውቀትን እንገበያለን ማለት ነው። እውቀትን እናገኛለን virtually። አሁን እዚህ ጋር የተነካካ ነገር የለም። ሽቦ አልሰራም አላልንም። ባትሪው አልቋል አላልንም። ላምፑ ተቃጥሏል አላልንም። ኦኬ ስዊቹ አይሰራም አላልንም። ሁሉ ነገር ሙሉ ነው። virtual ላይ ሁሉም ነገር ሙሉ ነው። ወደ virtual ኑ። ወደ ዛሎት ስቱዲዮ ቻናል ደግሞ ስትመጡ እውቀትን ታገኛላችሁ፣ እውቀት ትገበያላችሁ ማለት ነው እና እመክራችኋለሁ። ለወደፊት በደንብ ሁሉም ነገር ጥሩ ይሆናል። ተስማሙ፣ አሪፍ ይሁኑ፣ ተስማሙ፣ ኢትዮጵያን ለመገንባት ተስማሙ፣ አንዱ ኑ እላችኋለሁ።